Kaixo, Lako Institutoko lehengo abatsi ikaslean gara eta gure proiektuak estuko dizuegu. Gure proposamena tranbiaren ordutegia gauez da. Ikusi dugu ibai ondoka usora ez dela gautzoria gauetan iriste. Azte buruetan iriko erdialetik ateratzen bagara gero bortatzeko dugun aukeran artean baita da gauzoria. Artzea eta jaiztea gure etxetik gertuen dagoen geltukia eta eskori tokatzen zaigua mogos puntuko ibilaldia etzera ailegatzeko. Beste aukerako iniz bultatzea edo taksi bat atzea dira eta azken hau gutxien eiz amar euro kostatzen du. Eta eskatzen duguna indartzeko sinadura bilketa bat egin dugu institutotik eta galdetegi bat baita jendearen iritzia jakiteko. Tranbia este buruko gabetan ezartzearen ingurua, jendearen iritzia ezagutu arazteko kartel batzuetan jarri ditugu, estadistikoki batu ditugu nerantzen.